بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد yaratgan haq subhanahu va taolo o'zining kalomini insonlarga dasturul amal qilib tushirdi so'ngra u zot kalomini e'zozlashni oyat karimada bayon qilib astaizu billah la yamassuhu illa mutahharun ya'ni uni pok tahoratlik kishilar ushlaydi. Ushbu oyat karimada mushaf sharifni tahoratsiz kishi ushlash durust emasligiga ishora qilinyapti. Hozirgi kunda internet tarmoqlari orqali ba'zi kishilar qiroatdan keyin Qur'oni Karimni, mushaf sharifni o'pishni bid'at zalolat deyishyapti. va diniy ilmlarga qiziquvchi musulmonlarni yo'ldan adashtirishyapti. Masalaga nazar solsak, mushafni o'pish, uni yuzga surish Allohni e'zozlashni ifodalaydi. Hanafiy mazhabimiz ulamolari mushafni o'pish, yuzga surtish, uni tilla bilan bezash, mushk bilan xushbo'ylantirish orqali kalomni e'zozlashni maqsad qilsa joiz deyishgan. Bunga Umar roziyallohu anhu va Usmon roziyallohu anhularning qilgan fe'llarini dalil qilib olamiz. roddul Muxtor sohibi Ibn Obidin rahmatullohi alayh mushafni o'pish to'g'risida shunday deydilar. U bid'at deyuvchilar bor, lekin bu asossiz gap. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan xabarda Umar roziyallohu anhu har tong mushaf sharifni o'par va bu Robbimning ahdi va Robbim azza va jallaning da'vati der edilar. Usmon roziyallohu anhudan rivoyat qilgan xabarda u zot mushaf sharifni o'par va yuzlariga surtar edilar. Imom Navaviy rahmatullohi alayh At-Tibyon asarlarida Dorimiy musnatlarida kelgan ibn abi mulayka rahmatulloh alayhidan rivoyat qilgan sahih sanatda bunday deydilar ikrima ibn abu jahl roziyallohu anhu qur'on mushafini yuzlariga surtar va bu robbimning kitobi va robbimning kitobi der edilar sahobalarning qilgan ishlari bizlar uchun hujjatdir zero rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum ya'ni sahobalarim yulduz kabidirlar qaysi birlariga ergashsangiz najot topasizlar dedilar ushbu so'zni zarkashiy rahmatullohi alayh o'zlarining burxon kitoblarida mushafni e'zozlash va ulug'lash ko'klarga ko'tarish bilan e'zozlashga taalluqli hukmlar bobida keltirganlar alloh azza va jallaning lafziy kalomi ikki varoq ichiga joylanar ekan ana o'sha varoq ya'ni mushafni e'zozlash lozim ekaniga butun ummat ijmo qilgan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته